топ туруктуу тең салмактуулукта топтун абалы өзгөргөндө ал баштапкы абалына келет эгерде дене тең салмактуулук абалынан четтегенде тартылуу борбору көтөрүлсө анда тең салмактуулук туруктуу болот топ туруксуз баланста топтун абалын өзгөрткөндө ал баштапкы абалынан алыстайт эгерде дене тең салмактуулук абалынан четтенгенде тартылуу борбору түшүп кетсе анда тең салмактуулук туруксуз болот топ кайдыгер тең салмактуулукта топтун абалын өзгөрткөндө ал коюлган абалда калат эгерде нерсенин ордук борбору позициясын өзгөрткөндө ошол эле деңгээлде кала берсе анда тең салмактуулук кайдыгер болот